entrust them with the soul of my movie. For years, Quentin had reportedly been working on a script for a World War... Oh, that's nice. Sporty Lewis wrote that. Sporty Lewis. <laughs> மதாசா தலைமையிலான இலங்கை அரசுக்கும் விடுதலை को अच्छा आदमी समझता था लेकिन यहाँ तो आपके बाल जो है वो इसका मतलब है कि हेल्थी देखें ये सारों ने ये son, mama. She's a super mama. Cool class. أنت الأعلى وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا दिल से खुश अल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे किताब के मुसनफ है मिस्र के नाम पर और लासानी मुहक्की को मुसन जब सोनिया मैडम तुम दोनों को लड़ते देखेंगी तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगी और सब मैं आपको जानता तक नहीं फिर आप ही मुझे नहीं नहीं बस अपना दोस्त समझ Permiso, claro. बाथरूम में भी नींबू मिर्ची लटकाई होगी बाथरूम घर का वॉचमैन सुना था बाथरूम का वॉचमैन क्या होता है क्यों नहीं हो सकता मैं पहले बंगले का वॉचमैन हुआ करता था बंगले की दीवार पर कई कुत्ते सूसू किया करते थे लाइफ बॉय की तरफ से ये सर बराबर है टप्पू हाँ पापा ठीक है होने से तलबा परेशान ऑनलाइन तालीम का हल ढूंढ निकाला ऑनलाइन कारोबार में तेजी साइबर क्राइम्स भी बढ़ गए माहरीन ने आवाम को साइबर हमलों से मुतनबे कर दिया इदारे मुतहरिक सुनो आज क्या पकाऊं कुछ नया पकाओ यार हर रोज का है देखो முடிவடையவில்லை Sorry, i am good.